Na pewno chcesz mieć dobre notatki, wszystko na wyciągnięcie ręki uporządkowane. Jest to możliwe, choć trudne. Gdy biegałem ze spotkania na spotkanie, mając 7 projektów, notowałem w kalendarzach, w notatkach, potem szukałem według daty, według kodu kolorowego, ale to było trudne. Aż na TEDxie zobaczyłem prezentację Rafała Mirkowskiego. Facet w genialny sposób wynalazł przecięty zeszyt. Przeciął swój kalendarz na trzy części. Na górze miał spis treści, na środku agendę, na dole notatki. Zrobiłem to samo. Przeciąłem swój zeszyt na górze indeks, na dole notatki. Kolejne spotkanie, notowałem, dawałem temu numer do indeksu. Kolejne spotkanie, dawałem numer do, do indeksu. W tej chwili jestem w stanie każdą notatkę znaleźć, czy sprzed tygodnia, czy sprzed pół roku. Może mieć dokładnie tak samo. Czyli przetnij swój zeszyt, indeks i notatki, albo kup sobie ładny, w eleganckiej oprawie multiplaner. Jak się zgłosisz ode mnie, dostaniesz 10% rabatu i będziesz mieć swój przecięty zeszyt. A dzięki temu notatki na wyciągnięcie ręki i wszystko będziesz, wszystko będziesz w stanie szybko znaleźć.